Mi nombre es Remy Edgar soy de nacionalidad boliviana, vivo acá en Argentina hace 40 años aproximadamente. Eh, bueno, me trajeron acá desde muy chico y en este edificio trabajo hace 25 años. Entré a los 20 años a trabajar como encargado de edificio. Muy joven. Me parecía raro cómo me tomaron, pero le caí bien a la gente. Con poca edad, eh, estar a cargo de un edificio es raro. Eh, un poco de suerte también, ¿no? Y prácticamente mi trabajo este es cuidar el edificio, que ande normalmente. Y bueno, son 25 años que estuve acá y pasaron volando. De todos los días la rutina, eh, pasa muy rápido los años. Y bueno, toda mi, mayor parte de mi vida eh, estuvo acá en el edificio, siempre en este edificio. Anteriormente trabajé en una panadería como cobranza, hacía las cobranzas de la panadería. Eh, este trabajo lo que tiene es eh, tener mucha paciencia a los propietarios porque son todos diferentes, son gente hay una familia en cada piso y, hay que conocerlo realmente a la comodidad de ellos, cómo hay que tratarlo ¿no? Nos tratamos con respeto con todos los propietarios. No, con la mayoría me llevo muy bien, por suerte. Por eso la cantidad de años que sigo acá, todavía con el edificio. La mayoría son gente, desde que entré, eh, sigue estando la misma gente. Gente mayor, pero son dos pisos que cambiaron, eh, cambiaron gente. Por eso nos conocemos, es como una familia. Yo ya me siento como de la familia del edificio porque ya conocemos el movimiento, el andar del ascensor, todo eso uno va tomando continuidad en, en esto, ¿no? Yo aparte de este trabajo hago muchos trabajos. Eh, hago electricidad, plomería, albañilería, pintura. Hago mucho tipo de trabajo. No, yo soy una persona que mirando, mirando aprendo. Y la verdad, acá me siento cómodo. Porque mis chicos están estudiando, están cómodos. Yo estoy bien acá, tranquilo. Y de a poco sigo haciendo mi casa con, para ver qué, qué pasa en el futuro, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro. Hay que esperar.